Saluton carai kai bonvenon al nia nova episodo. Mi estas en mia laborchambro kai mi devas diri ke mi rigardas en vie homo in kiui povas promeni ekstere char la vetero estas grandiosa kai vi povos vidi iom de gi dum la medito do restu kun kun medito kun Saluton, cae bon venon ane nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi el tiron el tractajo Fomaranismo, quiu venis el iaro 1906 la el tiron kiun mi legos legeblas en pagio 324. dudec Longan tempon la iniziatoroi de la homaranismo ne curagis precise formuli sia in dogmoin, timante che tio cio teorie shainis bona e la practico eble montrigios ne plenumebla. Sed, en la iaro 1905, ocasis io, cio neniigis cio in duboin. En augusto 1905, en la Franza urbo Bonosumer, havis locon la unua tutmonda congresso de esperantistoi, cies successo superis cioin attendoin. Pli mil homoi, cioi alveturis e la plei diversa illandoi de la tuta mondo, cae appartenis al dudec du diversai popoloi, al alla plei diversai religioi, cae filosofiai sistemoi, E la dauro de tuta semaino, vivis cune, en la plei sincera amicetso cae fratezzo, parolis inter si, exclusive nur en neutrala internazia lingvo, confessis religia in principo in nur neutrale homain. Citiu racconto de la unua congresso in Bulonio estas penso veca al mi, char evidente pro la granda entusiasmo che un Zamenhof spertis tie kai tiam li interpretis la volon kai la conduton de la ce stantoi la osia propria perspectivo kio evidente estis parte errara se ni priujas kio occasis poste compreneble por ni poste uloi tio estas tre facila do ne ciui homoi confessis religien principio in ur neutrale homain, kiel ni bonestias exemple, kai nestis nur sincera amicetso kai fratezo inter la cestantoi. Sed ne estas tio la punto kiu mi volas substreki por instigi la kun mediton. Mi volas starigi demandon. Ciu iam aim ocasis al vi che pro grande entusiasmo vi perdis iom de la obiettivezzo priugiante cio ocasis entiu tiu entusiasma momento? al mi effettive tio ocasis ancao, same ciel eh, Zamenhof, cae mi pensas che tio povas esti interesa puncto por compreni cial la proiecto Hilelismo Homaranismo, tiam en 1906 almeno, estis tui poste, en 1907, laula interviuo angla lingua al Zamenhof tutte for la sita, almeno publice. Dankon provia attento gis morgau, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.